运作当中，误触启动钮是危险的，是磨损机件的，所以这样的动作是不被允许，它不会再去反应。那我们又再多加了一个新的保护措施。我们现在希望消费者，你要确实的先按完刹车之后，才去按启动钮，它才会有反应，这是比较安全的启动方式。如果你把这个程序颠倒过来，先按了启动钮再按刹车。 不好意思，他可能不理你，因为这是有疑虑的，有危险。那最后，我们都知道现在的电喷车，我们都把启动杆取消掉了，所以要让这颗引擎启动，一定要启动讯号，要启动钮。那如果今天两个刹车拉杆的讯号已经失效了，这台车可能就没办法启动那我们有最后一道防线。 两个刹车触发讯号都失效的同时，我们只要按着这个启动钮，超过二十秒的时候，它是可以强制让这个引擎启动。好了，多了一个防线，让如果真的有哪一些零件故障的时候，我们还能够行驶这台车去做保养。OK，安全的部分。